Гешка. Гешка, бедный, сидит, спрятался от пылесоса. Ну что такое? А ну-ка на туда! Все, он уезжает, видишь? Он уезжает, он тебя больше не тронет.